Kali ini saya nak buat short video sedikit tentang SSR Significant Support and Resistance Maksudnya kita gunakan SSR ni, apa guna dia? Kenapa saya pentingkan you all semua melukis assignment SSR? Sebab you, siapa yang dah lukis banyak dia akan nampak bahawa price Turun naik, turun naik, turun naik Dia bertindak balas dengan support and resistance Okay, kita dah belajar bahawa support resistance maksudnya satu tempat di mana Let's suppose price naik and then turun ke bawah membuat resistance and then let's suppose katakan the break bila the break ke atas biasanya dekat bawah sini dia akan menjadi support and then menjadi support lagi so tempat ni tempat di mana satu line katakan let's suppose dia line kan so dia ni akan menjadi kawasan line SSR tempat di mana price suka akan pergi ke situ ataupun price akan bertindak balas. So SSR ni kita boleh gunakan sebagai entry. Entry tempat-tempat yang tajam. Kalau you nak entry sharp, eh, kita boleh gunakan entry di SSR. Wajib, wajib, wajib. Kalau you nak entry sharp adalah di kawasan SSR di mana berlakunya support and resistance yang exactly sama baris. Okey, kita dah bau, dah tahu bahawa significant support, significant resistance macam mana fungsi dia, okey? So di sini contohnya, contohnya saya ada USD JPY H4. So di sini kita ada resisten, resisten, resisten, resisten, resisten, resisten. Dan di sini perhatikan price turun ke bawah bertindak balas dengan kawasan SSR kita. So SSR kita macam mana kita nak cari? So, bagi yang baru ataupun newbie bagi forex, memang agak susah untuk mencari SSR, mencari. Jadi jadi kelang jadi serap apa ni? Jadi serabut. So nak tak nak you all kena practice a lot of practice and practice practice. Lukis lukis lukis. Market lepas-lepas kita kena back test cari ambil satu line di kawasan sini kita cari market yang lepas-lepas sebab kita nak practice kita nak back test bukan kita lukis market yang sekarang market yang sekarang hanya untuk yang dah master ataupun yang dah tahu dekat mana nak entry Okey sebagai contoh di sini saya ambil satu horizontal line saya tandakan di mana kawasan SSR yang cantik Okey first kita cari significant support ataupun significant resistance. So the first thing dalam banyak-banyak support resistance ni <clears throat> di sini saya nampak ada satu a very significant resistance. Price naik ke atas and then tum terus dia mantul ke bawah. Very very big mantul. So this is kita tandakan sebagai significant resistance. And then you perhatikan sebelah kiri dia ada tak yang sama? Okey, sama nampak kat sini ok sekejap uh, saya tandakan dengan anak panah this is your significant resistance satu dua tiga you nampak tak tiga line line kat sini dia dah ada tiga significant resistance yang sama baris betul-betul exactly sama baris di sini kita ada empat di sini kita ada lebih sikit satu, dua, tiga, empat shadow Tetapi yang sebelah kiri nampak dia punya ni Dan yang tengah ni pun sama <clears throat> tempat price of close ni and then di sini lah di sini exactly dua dua resistance yang sama baris exactly ada dua di sini kita dah tap, dia, dia dah start sepa-sepa okey so bila price turun ke bawah biasanya price akan bertindak balas dengan SSR ini adalah tempat SSR kita significant support and resistance so far kita ada resistance support kita tengok ada tak okey di sini kita ada support so this is a support this is also a support so this is exactly SSR so price between apa sini okay so di sini kita ada satu lagi contoh <clears throat> sini adalah setup RBS resistant resistant break break ke atas and then turun ke bawah menjadi support kalau saya tukar kepada time frame kecil H1 apa yang kita lihat di sini ialah kita ada resistant yang exactly sama baris okay saya ambil anak panah ni. Di sini kita ada satu. Kita ada dua. Kita ada tiga. So, ini adalah significant resistor. Di sini kita ada empat. <clears throat> okay. Kita ada empat resistor. So, sini adalah significant resistor. Kita tak ada support di kawasan sini. So, kita namakan dia sebagai SR. Significant resistor. And then, price break. Price break ke atas di sini berlakunya breakout okey bila price berlaku breakout dan ini dinamakan clean break saya tukar lagi time frame kecil M30 clean break maksudnya price ber break kita punya significant resistance and then price turun bawah balik mencap menuju kawasan SR so kita betulkan balik kita punya support resistance di kawasan sini let's suppose saya padam ni saya pakai horizontal line ok exactly exactly dekat sini nampak tak kalau you perhatikan resistance ni satu dua di sini ok dan price menjadi support yang sangat cantik so inilah salah satu rahsia untuk you sharp entry menggunakan roll reversal significant resistance breakout and then support which is very very nice make sure ianya adalah significant resistance. ok kita bersama dengan GU pula kalau kita lihat pada GU <clears throat> GBP USD di sini kita ada resistance, ada a lot of resistant resistant resistant and then di sini ada satu resistance yang agak signifikan. di sini kita ada base kalau saya tandakan di sini <clears throat> ini adalah kawasan-kawasan penting eh kawasan-kawasan penting significant resistance and di sini price break ke atas price membuat rally base rally ke atas so kalau kita zoom in time frame kecil M15 kita cari lagi signifikan resistance di kawasan tersebut di sini kita mempunyai satu Okey, di sini ada resistance resistance resistance and sama baris ada double maru Okey. Double baru inilah decision point untuk price break kawasan kawasan rally base rally yang besar ni so price ni atas break ke atas patah balik untuk kita entry buy di sini sebab di sini telah berlaku resistance base support ok so kita tengok pula gold ok gold cantik kita ada price clean breakout di sini <coughs> sorry Okay, kita ada a lot of resistance resistance resistance resistance resistance resistance so dekat sini kita dah nampak dah nampak something yang very very significant antara sini dengan kalau saya tarik sini dengan sini which one mana satu lebih significant of course yang bawah sini you nampak resistance ni satu satu dua tiga so ini ialah significant resistance significant resistance price break ke atas the break so ini dipanggil clean break maksudnya the break dengan body yang besar sebatang ukur fibo ni kalau ditarik fibo ni lebih kurang dekat 50% so dia dah jadi setup lebih kurang setup resistant become support okey resistant become support tetapi untuk pastikan untuk pastikan boleh tak valid kita entry buy dekat sini nanti kita tukar tahap frame kecil kita mencari base wajib wajib wajib cari base macam uh, setup GU tadi tak jumpa pada H1 tukar kepada M30 tak jumpa M30 tukar kepada M15 but here you dah jumpa really base ready ada double maru saya besarkan sikit ok kita ada double maru ready base ready uh, eh, ready base ready so daripada sini sampai atas itu adalah zone double maru kita kalau itu kata frame kecil you akan nampak lebih jelas okey daripada shadow atas sampai shadow bawah ini adalah ready base ready so tukar balik time frame besar you you dah tahu kat sini ada ready base ready M15 you tandakan sini RBR M15 <coughs> okey RNR pula RBR RBR M15 So price turun ke bawah And then touch kita punya Entry PO Sebab di sini kita ada significant resistance Kita ada ready base ready And then kukuh untuk entry buy di sini Right I think that's it video untuk hari ini Saya harap ini bermanfaat pada you all semua Very very important untuk mencari significant support Significant resistance Untuk entry sharp Okay Assalamualaikum